ნაკლები ძალიდან კი прокуратураსთან დღეს მხოლოდ რესპუბლიკელების წარმომადგენელი იმყოფებოდა. ბოლოდროინდელო მოვლენებმა იმ კლიპმა, რომელზეც რამდენიმე წუთის შემდეგ გამოჩნდა прокуратураის მიერ გაკეთებული ბატონი შოთაის გუშინდამა განცხადებამდე, კიდევ უფრო გამიმყარა ის ეჭვი, რომ აქ არის პოლიტიკური შემადგენელი